Oikeassa elämässä tässä vöyditiedostossa olisi opiskelijan kirjoittama oppimistehtävä. Mutta nyt kun ei ole, niin pitää tehdä tätä keinotekstiä Lorem Ipsumilla. Tekstiä voisi korostaa korostuskynällä. Siihen voi valita itse, minkä värin haluaa. Menköön tällä oletuskeltaisella tällä kertaa. Ja sitten kun tekstin yhteyteen haluaa lisätä kommentteja, se menee insert comment kohdasta. Noin ikkästi. Ja tänne kommenttiluukkuun voi kirjoittaa niitä ajatuksia, jotka teksti herättää. Ja opiskelijahan voi vastata sitten tähän replyllä. Ja kommenttilaatikossa voidaan käydä vaikka pitempikin keskustelu, jos sille on tarvetta. Google-dokumenteissa jos valitsee kappaleen tekstiä, viereen ilmestyy laatikko, jota klikkaamalla saa auki kommentin kirjoitusluotan. Ja täällä on sama peli, että keskustelua voi jatkaa kommenttilaatikon puolella. Ja myös Googlessa voi korostaa tekstiä. Valitaan ensin teksti ja sitten tuolta A-kirjaimesta otetaan highlight ja valitaan väri. Ensin valitaan akrobaatissa kynä ja sen jälkeen vasta tällä highlighter-kynällä maalataan korostus näkyville. Samasta paikasta tuolta ylävalikosta löytyy myös puekuplan näköinen kuvake. Ja sitä kun klikkaa ja raahaa oikeaan paikkaan, niin saa laatikon, jonne voi kirjoittaa kommenttinsa. Jos se vahingossa tuli väärään paikkaan, tätä kommenttilaatikkoa voisit vielä raahata lähemmäksi sitä kohtaa, johon se kommentti viittaa. Niin noin pistetään kiinni ja otetaan kuplasta kiinni ja viedään paikalleen.